かんざ屋にそれではサマージッパーの皆さんです会場の皆様こんにちはこんにちはサマージッパーと申します今年のテーマは龍馬とかんざし坂本龍馬が高知で待つメイクのためにかんざしを買いに行くそんなストーリーになっております今年も小道具や衣装転換三な七拍子盛りだくさんでお送りします ぜひお楽しみくださいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそれでは参ります踊り子構え原宿でよさこい 皆様にありがとうございましたありがとうございました